hammaga avvalambor assalomu alaykum bugun sizlar bilan xudo xohlasa soch uni modelini yasash ko'rib chiqamiz man rolos dizayner va 3ds max dasturlari yordamida hop soch uni modelini yasash bo'yicha mana bitta blogda juda foydali ma'lumotlar berilgan ekan marulos sherigi cloudda yasashni o'rgatgan ekan bitta hop mana ssilkasi tepada ko'rib olishinglar mumkin hop no bundan ham osonroq yo'li bor bunaqa misol o'ralgan sochlarni bunaqa sochlarni yasash osonroq yo'llari ham bor man hozir xudo xohlasa uni ham ko'rsatib ketaman bu yerda birinchi qilayotgan ishi mana mana shaklni yasab olib bunga keyin strip modifikator yordamida ikkinchidan mana bunaqa shaklni beryapti ho'p bunda misol ishinglar nima desa bo'ladi xatosiz bitadi mana bu yerda chunki spargalka berib qo'ygan tayyor mana shunaqa ketma ketlikda qiladigan bo'lsanglar ham bo'ladi no hozir boshqacha yo'lini ko'rib chiqamiz masalan deylik endi misol e, boshla endi e, o'rganayotgan bo'lsanglar helix yordamida ham qilsanglar bo'ladi bu narsani hop qanaqadir mana bunaqa shaklda savol deylik rendering kerak emas bizaga hop hey nol bo'ladi to'rtinchisi misol to'rtta deylik mana hop misol eh, eng kichkina tomoni 9 mm ya'ni 0.9 sm bo'ladi hop radiusi 13 eh, sm bo'lsa shunda 26 sm lik sochuv bo'ladi. hop bu manimcha to'rt yarimta deydi mana buni mana o'n uch olti bo'ladigan bo'lsa manimcha yaxshi bo'lsa kerak hop o'n besh kilo mana shuni mana o'n besh santimetr bunaqasi hop nol to'qqiz santimetr bunaqasi o'ralgan sochini mana buni eh, hozir yasab chiqamiz ekstraudinarni kungi konsidr miqdorini misol o'tqizib olaman to'qson gradusda masalan oltmish santimetr deylik yoki yetmish mana yasab oldik hop endi hozir gus anna aytayotgan narsasi bo'yicha qiladigan bo'lsak biza shape modifikator yordamida hozir mana bu narsani aylantirib olishimiz kerak bo'ladi bu narsa qanaqa narsa fdan qarayman direktni ingliz tilida olaman uzunroq mana convert to editable spline beraman hop man extrudini o'chirib turishim kerak bunga to'xtanglar bunga hozir extrudini o'chirishim kerak emas bunga наоборот mana shu shaklga aylantirib olishim kerak lav extrudni o'chirar ekanman hop copy turda uchramadi hamma narsa bor bizada splaynni convertable splayn qilamiz pirr bosib turib hop refine markazini olib tashlaymiz mana markaziy aniqdan olib tashlaymiz hop mana bunga olib tashlamasam markazini kontrol ani bosaman hozir mana bo'layotgan yerki mana yerda yashil nuqtalar bor buni olib tashlayman cornerga o'tkazib qo'yaman mana break qo'yaman boshqa yoqdan chizib o'tirgim kelmayapti to'g'risini aytadigan bo'lsam break vertices shundan endi ikkita ham ochuv obyekt paydo bo'ldi ikkalovini hozir taxminan oxirigacha olib boraman bu tomonigacha oxirigacha yetkazmayman mana bu yoqda buni qoldiraman bittasini tepaga olaman tepaga olaman s yoqib turib mana bu yoq tomonni tegin to'g'rilaymiz bunisini tepaga olib boramiz orasidagi masofani qisqartiramiz yoki mana bu tepa tomonni sal tepaga ko'tarib olamiz mana masalan ancha bir xil oraliq masofa bir xil bo'lishligi uchun perspektiva <coughs> sweep modifikator yordamida mana helixga sweep beramiz mana hop use customni bosaman pikni bosib turib mana buni tanlayman Hop. Nam Helix'in sweep sal to'g'ri kelmayapti. 90 gradusdan ham buraveradigan bo'lsam, bu yoq tomoni mana anaqa ochib o'tdi. Ham u yoq tomoniga keladigan bo'lsam, bu tomondan ham anaqa effekt paydo bo'ldi bizda. Hop. Mana bu yoq tomonda ikkitalik, bu yoq tomonda bittalik. Hop, endi buni sweep o'zida smooth pass o'chirib qo'yaman. sinus pasti kerak emas bizga yoz kerak ekan o'zlaridan masalan hozir xonani ichiga berayotgan anaqa ham joyda emas hop man uzunligini e, man bitdan boshqarsanglar bo'ladi mana masalan kalta bo'ladigan bo'lsa man bittadan uzaytirib yo qisqartirishinglar mumkin qalinligini ham mana shudan boshqarasizlar mana hop man helixdan misol endi hozir interaktiv darajada kattalashtirib mana sweepni misol orasini ochib yoki yopib e, ishlatishingiz mumkin buni plus tomoni shunday hop ikkinchi metod misol mana ekstrudер olganingizdan keyin shell berasizlar shell misol e, nol 0.5 besh nol o'ndan besh bir yo mana misol bir bir deylik mana bundan anaqasiga boshqarish imkoniyatinglar bor bunda faqat no tomoni konvertni qo'lib turib orqa tomonni to'la o'chirtashinglar kerak bo'ladi mana ya'ni bu yoq tomonni ham o'chirtashinglar kerak bo'ladi mana ichki qismlarni ham o'shanda narigi bilan bir xil natija e, olinadi bu narsaga e, konvertu poli e, to'g'ri birinchi qo'shimcha segmentlarni ulab olasizlar ikkini bosib turib mana bu ring berasizlar va mana bu yerdan ring berasizlar connect beraverasizlar keyin nechtadir e, segment misol o'nta yo sakkizta farq yo'q hop ikkalovini ham hozir e, eksport qilamiz faqat eksport qilishdan oldin bularni anrabini to'g'irlab olishimiz kerak e, anvrablarni hop kontrollar relax hard. Yep, then have to. Şundan Hmm, ballanmış. Garantan bir-birini chekib ketib qo'ygan joylari bor again. Така. Helix'i T kısmını hemen ekvattırıştırdım. Първърните е кърпона с Ливичо. А не, нам раб дерана. Нам раб и видади. Ние видите. Оп. Бъдете. Tools, relax. Bar. Part relax. qilib hop buni pak qilib buni bo'ladi chekkar bilan tekshirib olamiz chekkarga ko'rayotganligini aniq holatda konvert deb bo'lib beramiz bunga endi bunga ham chekkar beramiz buni ko'rayotgandik hozir hech qanaqa uv karta yo'q amrab beramiz bunga ham open uv editor hop reshape tools relax bir narxga shuro shakl hosil bo'lishi kerak hosil bo'ldi uch marta reshape beraveraman uni ham bunaqaga bosib to'g'irlab qo'yamiz mana convert to edable polygon o'tkazamiz mana ikkita bir xil obyekt bo'ldi mana file export export selected misol Hop, bu sochqalayib bo'lmaydi marafon xudo xohlasa. Hop, modeling bir yo'q. Nima bu? Sochiq bo'ladi. Sochiq. Quad export. Dom. Cloud ishlaymiz hozir. Mana darsligi bilan bir xil qilib. Cloud bilan Aralosni farqini haqiqatdan emas. Aralosda yani sizlar Cloudda ham qilsanglar bo'ladi, faqat retopologiya qilaman shuningdek bizga retopologiya kerak emas chunki bosqicharoq sochuv eson misol hop ochilishlarni chiqitamiz mana kirdi of endi import columns fayl import object bizada maddening modelning maddening sochiq avatarimiz bizga bizada garment kerak trace to the pattern from UV map yoqamiz hop scale santimetrdan kelyapti hop yuz foiz mana agar millimetrga o'tkazib qo'ysanglar xato bo'ladi chunki man santimetrda ishlayman endi sizlar nimada ishlasanglar o'shanga o'tkazinglar iloji boricha Xo'p, mana bunga alohida fabrik beramiz ikkalovga mana. Ha, o'zinikini o'chirib tashlaymiz. Mana do'stdan o'tganini. E, to'g'ri, Maxdan o'tgan. O'chirib tashladik. Bizda anaqa obyekt paydo bo'ldi. Xo'p, endi bu obyektlarni mana bitta at e, thickness collision degan joyi bor. Mana. Sal kattaroq berasiz mana. Hozir shuni narsa ko'rinmayapti sizlarga. Ko'rinish uchun mana e, mana qalin qalinga o'tkazib qo'yishingiz kerak mana. Xo'p, 5 mm bizda mana chiroyli obyekt hosil qilib berar ekan mana. Ko'rayotganingizdek. mana shunaqa tagida qarab turgan bo'lsa tagiga qarab turgan bo'lsa ishinglar osonroq bo'ladi mana mana bo'lib bundan keyin qiladigan ishimiz e, fabrikka o'ziga o'tamiz pastroqga tushib bitta elga o'tib densityni density emas mana frictionni oxirigacha qilib qo'yamiz mana density qolaversin chunki u hozir ishlayapti qaysi bitta men esmga ketdi bo'lmadi qutani dadingchi singlacha botdi ungacha yana ikkinchi xil sochiqni ham ko'rib turamiz mana ko'rayotganlaringizdek ancha turlarini o'rgatgan bu faqat mana mana narsani yasab turib uni keyin yana bend berib turib anaqasini aylantirib olgan bizaniki osonroq bo'ldi helix o'ziga shundoq aylantirib yubordi keyin bu yerda ham ko'radigan bo'lsanglar hayotda taxlab bo'lmaydi bunaqa o'shaning uchun sal haqiqatdan uzoqroq bo'lib qolgan oxirgi olingan natija mana bunaqa holatda shunga sal o'zgartirish kirgizdik manimcha bu yerda hozir materialimiz bo'lib ketib qolgan o'shanga tanımlama Şimdi simulator particle distance ham 10 ekan hozir hop xuddi shu narsani mana o'zimizda ham qilib bu hazır. Şimdi hozir simulyatsiya bo'lgungacha file import object desktop marafon chiq santimetr armon translate ikkalovini ham ko'rayotganinglardek bir xil faqat bizada nariginde yutqizib qo'yadigan joyimiz bor yutqizib qo'yadigan joyimizni remes qilolmaymiz ya'ni o'zlari topolarga qo'yolmaymiz klodi ancha qotib qoldi ishlasa kerak xudo xohlasa responding hop mana qotib qoldi stop bosamiz endi bunga task xuddi o'sha narsa deyolay mana bir xil besh menga ham besh <clears throat> hozir hmm, boyagi holat bo'lmasligi uchun bittasini friz qilib turibman bittasini o'zini olib tushib olamiz pastga hop ham ortiqchalarni o'chirib tashlaymiz hop bu yerda frictionni oxirigacha olib qo'yaman fabrik ko'zli yorug'i surib qo'yaman alohida bo'lib turishiga kerak emas nuqtalar bor ekan mana o'chirib tashlaymiz nuqtalarni o'zini o'chirib tashlanglar iloji boricha chunki e, agar siz uni o'chirib yuborsanglar o'chib ketib qoladi o'lchamini ko'rmoqchi bo'lsanglar shift bilan zani bossanglar mana shift zani bossanglar o'lcham o'chib yonadi kerak bo'ladigan bo'lsa navobatdagi hop bosamiz bunga akkuratning chiqmadi svp variantda chunki orasini sal kattaroq o'rgan ekanmiz uni chekmasi sal kichkinaroq qoldi hop b variantga keladigan bo'lsak o'zimizni usulimizda besh besh hech narsa o'zgarmagan ko'rayotganlaringdek keyin yaqinlashtiramiz simlachani bosaman lavashimizda tayyor bo'ldi ham lekin o'sha xato bo'lyapti ya'ni birinchisi ikkinchisini ichiga kirib ketib qolyapti hop bo'lishi kerak emas unaqa bo'lyapti on beraylik hmm, mana o'n bersam sal to'g'riroq bo'ladi lekin sal hemsfors. Фиксируем на вот так. friction ipad taraqilib mana obyektimizni o'zimizga kerak bo'lgan holatga olib kelib oldik chochig'imizni ya'ni ho'p ko'rayotgan ediki mana chochig'imiz kalta paqqa bo'lib qoldi cho'z qo'yib chiqani yo'q bunaqasiga emas ekan bizda bunaqasiga sal cho'zib olishimiz kerak mana yo'q bunaqasiga ham bo'lmas ekan hozir ho'p umuman olganda ma'lum do'stim man maxdan eksport qilayotgan paytinglarda uzaytirib yuborsanglar o'shani chiroyli sal undan chiroyliroq holatda bo'lar edi endi mayli biz klavish qilib qo'ydik ham bitta misol hozirda ham bunaqa ingichka emas taxminan hamdarola bo'lishi kerak ekanda konvert ham qilib ulgurgan ekanman ha to'g'ri boya ulgurdim hop mana bitta ko'rsatadigan bo'lsam bundaroq bo'lishi kerak mana taxminan bu godasiga Oh, endi mana keladigan bo'lsak ctrl k o'chiramizmi unga ham shu o'n o'n yozamiz ham simulyatsiyada ham qatnashmay turishi uchun hop misol endi kengaytirsam bo'ladi mana yigirma mana mana yoki o'zimni misol yoqqan sonni yozib kengaytirsam bo'ladi hech qanaqa unaqa muammo bo'lmaydi bu yerda yoyilib ketib uchun o'sha boyagi eng ham fabrika tanlab turib pastga tushib to'g'irlangan joylarimizdan to'g'irlaysizlar hop umuman olganda mana shunaqa holatda yasab olinadi hop to'rburchasi ham xuddi shunaqa masalan to'rburchasini anavi gusanni usulida yasagan bo'lsak hozir anaqa g g shaklidagi narsani yasab olishlik kerak from top angle bir osh deylik masalan qancha bo'lsin 10 santimetr bo'lsin bunaqasiga taxminan 60 santimetr convert to poly to'g'ri convert to spline hop refine s zamonda turargan buni bir kontrollar mana burchakli bo'lib qolmasin korner kornerga o'tkazib qo'yaylik e, otishdan chiqib qoldi nariginda yaxshi sinamaydi burchaklar pecha qoladi hop mana shakl oldik sweep beramiz sweep use custom mana olib berib qo'yamiz buni hamma narsa osilib bo'ladi bizga. narigina aytibdi ko'rsatib o'tilmayman chunki unda o'sha yon tomonlarni o'zini o'chira olasizlar ekstra berib turib konverterda bilib qo'ydik hop nechtadir nima qo'shib olish kerak hozir poligon ko'rib qo'shib olamiz ring ham belgilamay qo'ygan joylarini yana tanlab ring connect connect misol oltita deylik buni endi narigi anaqa qolaylik clodek hop unwrap qilamiz new editor chi bosasizlar reshape mana buni bosaverasizlar hop keyin mana bitta mana buni bosaverasizlar convertable poly klon ochamiz file export export selected Sabska ikkilisini ikki save of expert done buni uv kartasini hozir tekshiradigan bo'lsak нормально ajoyib yomon emas hop mana buni eksportga olamiz muzdan tushiramiz uzatib qo'yamiz hammasini sal kengaytiramiz misol 20-20 simulazione posso chiamare yani shad mov shada deyiladi hech bo'lmasam qaysidir bitta memda hozir anavi eslamayapman mana dumaloq mana anaqa obyekt hosil Ha, bizda hop cloga kiramiz simulyatsiyani to'xtataman chunki hozir kompyuterim kuchaytmay qolyapti file import object sochiq 2 garment trace to the patterns from umap mana oh, berordik o'zligini o'chiraveramiz hop fabrika o'ziga o'tib yana boyagi joylarini to'g'irlab qo'yishimiz e- atak to'g'irlab o'tirishimiz ham shart emas hop obyektni tanlab turib teparog'iga chiqib turib sickness collision degan joyi bor mana shunga bunisiga ham 10 yozasizlar millimetr hop simulyatsiyani bosamiz hozir vup etib bittaga chiqib qoladi yerga mana жаңағы particle distance o'nligiga sal qotyapti lekin unaqa muammo bo'lishi kerak emas xudo yoyilib ketmaydi bunday Hop, dasturot yana boshqatdan kirishga to'g'ri keldi. Hmm, particle distance kamaytiramiz ham qiladi. File import object sochiq garment trace to patterns okay oldik pastga olib tushaman hozir yana boyagidek muammo bo'lmasligiga setkanamdan ko'rsam bo'ladimi ohohoy bitta ishni otib yuboraman endi kamaytiramiz obyektni tanlab turib mana particle distance degan joyi bor mana shuni yigirmaga ko'taramiz yigirma emas o'ttizga olsa ham manimcha o'sishi kerak mana mana bitta bosilgan bo'lsangiz sizlar ham ko'rsataman wireframeni ko'rsataman faqat model iste'dodligi ochchasiga keltirgan bo'lsam mana bu qulay chunki bu yerda ham ko'radigan bo'lsanglar undan ko'proq mana funksiyalari bor setkani o'zida ham bunda mana kam ancha kam ho'p kiyim tikadiganlarga narigi qulay chunki unda vikrikkala bilan għandha zera bilan to'g'ri bemalol silsila bilan hop ancha ozroq turmush kerak xudo xohlasa nafsaki bajaniyami qirq qilib qo'ydik tezroq bo'ladi javmiz simulyatsiyani bosamiz opa uchib ketadi bunda ham fabrika o'ziga kirib boyagi narsalarni to'g'irlaymiz friction density bilan friction yuzga ko'tarib qo'yamiz uni Ctrl Z. Ben mühendisler kodlara bir oldum. Mesela 5 verili. Simülatı. Oh, segmentimiz de kendi yakıldı. İyi görmeyi düşünüyoruz. Fabrik. Yine seni kendi yakılmış. So, minimal sonda olib ko'tarib olamiz eng yaxshisi chunki ham e, orasi sira ozgincha urilayotgan paytda muammolar hosil bo'lyapti o'shanga hozir kichkina sonda boshlab sekin sekin ko'tarishtiramiz chunki orasiga kirib qolgan joylari ham bor ekan bitta yana olti o'rnatganmisan yoqimsiz hop bu sanni menga to'g'risini rezultati unaqa joyi yoqmadi nima olmadigan o'zimizni eski metodimiz bor qanaqa hozir ko'rsataman selesai kesib olamiz mana misol qancha bo'lsa, misol ikki metrli sochuv bo'lsin ikki metrga bunaqasi ham ikki metr keyin kvadrat sochuv deydi mana to'qson gradusni bundoq aylantirib olamiz birinchi shift markazidan pin beramiz bitta hozir pingda qayerda edi bunda mana inbox yana bunaqa juda qiyin emas oddiy metod xohlasanglar anaqa bo'ladi xohlasanglar misol mana internal polygon e, line degan narsa bor o'shandan bitta chizuv chizib olasizlar markazdan mana mana ki, yerda keyin fold degan narsa bor ha buni aylantirsanglar bo'ladi mana bu velocity clone o'zida aylantirish imkonini beradi ho'p endi bizani misol yana mamlakasiga ham o'tgan bo'lsin chiqolmaymiz holatda bitta simulyatsiyani bosib ko'ramiz hozir bu yerga tushishga harakat qiladi uch kungacha javob turadi hop umuman olganda bitta mana ham sizuvni hosil qilib oldik buni hop bitta nima qilsa bo'lardi selection umuman olganda hech narsa qilish shart emas ham inbox so'zini ham aylantirib olsa bo'laman bundoq qilib tanlab oldinglar simulyatorni bosadigan bo'lsanglar bunaqasiga mana taxlandi skazaykechibmiz ho'p ctrl z ctrl z skazaygani sababi biza mana boshligini bu usulda bu usuldan foydalanmasdan turib bukkanimizdada hozir boshiga qaytaraylik mana fold hamda holat turgan bo'lsa inboxda markazini o'zidan bitta bundoq yurg'izib olamiz sensimulyatsiyani bosadigan bo'lsam mana shu o'q atrofida bundoq birinchi buklanadi bir birinchi yana kirib ketmagan paytda select mesh e, yoki select mesh lasso degan narsa bor mana kirib qo'ygan joyini bundoq tanlaysizlarda ana tomoniga masalan tanlab olib turib mana bundoq sursanglar bo'ladi mana simulyatsiyani to'xtatib turgan holatinglarda keyin simulyatsiya ko'radigan bo'lsanglar bo'ldi o'z joyiga kelib qoldi udar qattiq bo'lganligi uchun shunaqa e, aylancha bo'lmoq qildi ho'p endi keyingi qiladigan ishimiz bittan qayerdan aniq o'tkazishimizni bilib olamiz nuqtani mana chizayotganim shunga faqat e, biza guide vazifasini bajaradi e, pinlarni o'chirib olaman mana bitta simulyatsiya hozir to'xtab turibdi o'shaning uchun hech qanaqa muammo yo'q hop narsaga qarab olamiz o'girib olamiz Xo'p, biz reyni bundoq chizib o'tgan. Mana shu chizuvni ustidan anta pin berib yuboramiz. box. Project. bu eng oson variant sochilini yasashga endi ma'lumotchi klon o'zi yasayotgan bo'lsa edi eng akkuratnisi ham menimcha mana shu bo'lishi kerak yana bilmadim bosh qotirib o'tirmaysizlar Aylantirasiz, aylantirasiz faqat bo'ldi o'chiraveramiz ho'p endi mana ikkita markazi bo'ladi shu ikkita markazni markazga to'g'irlab olish kerak mana o'sha boshida ham marvelosdan olib kirib olgan to'g'ri marvelosdan nima maxdan olib kirib olgan figuramizga endi keldi hop bunga endi hozir ozgincha adaylab beradigan bo'lsak besh masalan antga ham besh beramiz endi simulyatsiyani bosadigan bo'lsak mana bu uradi mana uchun bittaga chiqib keldi hop endi yana bitta narsani aytib ketishim kerak mandan anakodan iltimos qilib so'rashdi. shuni hozir aytib ketaman o'tkazib chiqib yuboraylik sal qalinroq bo'lib pishib turaversin taxminan anaqa bo'ldi bizada mana misol 2-3 ta etasini taqlashlar bo'ladi mana kontrol c kontrol v ustiga mana bittani bosamiz xolisini aylantirib qo'yinglar mana bir xil turmasin sotilgan narsalar narigi metodlarda ko'rayotganlaringga ozgincha muammoli sal bo'ladi babi misol shaklni o'zini mana bu yoymasini cho'mmagunlargacha bu metodda e, sal ko'proq vaqtinglar ketadi но misol narigidan ko'ra swipni chizib olib turib swip e, berib olish ancha tezroq bo'ladiyu но mana bunda misol olinadigan natija ancha akkuratniy bo'ladi narigilarga nisbatan ho'p endi setkasiga keladigan bo'lsak hozir ko'rayotganlaringdek bu hammasi uch burchakga yotibdi e, marg'ul o'sdim sonamtal deysizlarda ham bosib turib mana bitta remesh degan knopkasi bor o'shani bosib yuborasizlar bo'ldi ketdi lekin cloudni unaqa funksiya yo'q o'shaning uchun cloudni misol yasagan narsangdan fayl export object selected deb bosasizlar misol manga misol kerak bo'lib qoladi misol uchun ertaga o'shanga work ta'lim mavlus select all buttons, hop, unweld, scene, hop, single object class, multiple object clans çünkü biz hozir uni retablga yuklashimiz kerak. Single objectda retablga yuklamaymiz. Hop, bo'ldi. Hani. Qilib save project qilaman. Hop, bu bizda bo'lyapti. Work, tamam. Navlos, class. Okay. bo'ldi endi maxga qaytamiz maxga qaytganimizda yana bunaqa narsa turibdi xuddi o'sha boyagi narsa hech narsa o'zgarmagan file import file import import uch 3 hop import mana katta katta ho'kizdek ho'kizdek sochilib tushdi manimcha buni o'n marta yigirma marta siretirish kerak bo'lsa kerak manimcha o'n marta svetr olamiz shu zahoti reset x formulaga olaman reset selected convert to edable poly soddiqni mana pastroqqa chopishaman hop bizada mana bitta yana bitta juda foydali skript bor uv tools o'shanda ham u morflar bitta bosilgan bo'lsa o'shanda ham bir obyektni to'liq e, razvertkasini chiqarib beradi razvertka nimaga kerak bitta bitta plan chizaman topologiya qo'llanaman buni bitta deb misol deylik mana yetmish beshga yetmish besh esa oldik konverterda bilib beramiz to'rt hop qiladigan ishimiz hozir kontrollarni bosib turib insert bosaman e, man hozir bittada обводкасini ham chiqarib olaman hop endi mana atrofini belgilab oldim mana selection e, set id ni mana ikki qilib qo'yaman nima qilganimni hozir tushuntirib beraman bunga shell beramiz qalinlik qancha misol bo'lsin ikki juda ko'p nol butun besh nol butun besh beramiz bunga mana narsa hosil bo'ldi convert to edable polling bosaman to'g'ri bosib turib mana yon tomonlarini belgilab olaman bittasini tanlab turib e, shift bilan keyingisini tanlasam agar max 2020 dan oldingisi bo'lsa shunda qilinadi agar max 2022 bo'ladigan bo'lsa control bilan keyingisini tanlab bosaverasizlar shu ikki marta ho'p mana buni set idni bir qilib qo'yaman mana atrofiga shunda bu bitta anaqa e, bo'ldi tanlab olish imkoniyatim bor mana select idni bosaman mana bunga endi x urib beraveraman nima qilganimni hozir tushunasizlar bu bizada обводка slot hop mana bu chekkasiga qo'rg'alarni olib tashlayman oqchasini kerak emas menga bu ehm, endi anti e, skin wrapni bosib yuboradigan bo'lsam bo'ldi ham e, to'liq hozir etapologiya qilindi mana morfer bosib turib nol qilib qo'yaman ko'rayotganlar ekan ana bunaqa holatdagi obyekt paydo bo'ldi bizda mana hozir mana berib mana bunaqa narsa ko'rinadi hop hozir ham ekstrud bergan joyim mana e, qalin joylar ya'ni misol tikilingan holatda osilib beryapti menga sochig'i misol atrofida mana bunaqa ozgincha e, tikilingan joylari bo'ladi hop skin wrapdan bitta e, weight all points yoqib qo'yish kerak iloji boricha face deformationmi yo narigisimi umuman farqi vertex deformationmi ikkalovi ham bir xil natija beradi hop skin wrapdan keyin misol bunga turbosimiz berib tekshirib ko'rish kerak bo'ladi mana turbosimiz beradigan bo'lsak atrofi mana tikilingan holatdagi sochlarni misol tekshiradigan bo'lsanglar atrofini shunaqa obvodkasi bo'ladi ya'ni titilib ketmasligiga hop bo'ldi shu narigini ham xuddi shunaqa ish qilinadi mana faqat mana shu wraplarni o'chirib turaman mana chunki bundan uchta kerak kopiya qilib yoniga olaman mana morferni yuz berib turaman hozircha bittadan boshqatdan skin wrap beraman skin wrap Xo'p, mana hop face deformation deformationdan vertex deformation ga o'tkazib qo'ying mana. Farqini, kichkina farqi yo'ligini hozir mana ko'rsatib beradi. Mana endi hozir konvertni bo'lak o'rnaman. Mana bitta mana Marodosdan o'tgan holat tegisi mana uchburchak setga, mana atrofda hech qanaqa obodkalari yo'q. Buni kerak yo'q bizga. Xo'p, agar misol e, men script skript bo'lmasa men klon o'zida misol ham uchalani tanlaysizlarda hamma narsani bosishlik kerak bo'ladi keyin buni hammasini qaytadan eksport qilib yana boshqatdan to'g'irlashligi to'g'ri keladi endi to'g'risini desam juda dangasaman bunaqa narsalarga o'shanga skriptdan foydalanaman tap olganimiz bor control line bosimi copy hop align namingga okey kengroq bosiraman tamom oshiraverman kerak emas menga hop mana bitta morfer olganim bor chunki hop o'chirib oldik to'g'ri poligonga o'girib oldik mana morferni o'chiraveraman yuboraman hop mana bundan ham morfer bosaman originalni o'chiraveraman Ctrl V, copy, line, ok, hop, skin wrap, nie, inge turbasını düzenlememiz. bosimni uzdi mana shunaqa qoldirasizlar bo'ldi misol saytga yuklamoqchi bo'lsanglar mana bo'ldi ishingiz bitdi hop endi marvelosdan olib kiradigan bo'lsak marvelosda mana bunaqa soch uchamiz bor masalan deylik tushirib olaman man kerak emas u boshidan kerak emas hop o'zdan tushiraman misol buni ikkita uchta yoniga ko'payib qolaman nima qilmoqchiligimni hozir ko'rsataman bizada kim oladi bitta sergey protildan oldi yo'q shunga unreal shop degan magazin ochilingan misol unreal engineni biladigan bo'ldi modelini yuklashinglar bo'ladi mana bunaqa qilib mana qo'yamiz xolos bundan oldin o'chirib yuborgan sochiqni ham qanaqadir mana bu standartga to'g'ri keladi ctrl c ctrl v ha faqat bu yoqdan ham tirlamiz аккуратнее tushadi yemeyedir. Aynen. Burada yok. Asosiysi modellerimizi doğrulttu. Sen neyse oldu yani. Şimdi açan basamız. Hozir yana bitta qitmir yo'llari bor. Ko'rsatib ketaman nimaligini. Ha, bitta ana uchta sochog'imizda turibdi deylik. farqi yo'q qanchadir bo'lsa ham masalan o'n ikki o'ynab ketmagan darajaga bo'lsa bo'ldi hop bu oldik nimalarni pin misol bir yuz bir yuz besh yo bir yuz uchda beramiz eniga bo'yiga misol kengayishga harakat qilganda oldik hozir o'zim ham kerakmikan o'tiraver uylanmalarni old qismini shundan o'zidan misol berib yuborsak nima bo'ladi fabrikamiz qattiq o'qib qo'yganda o'sha hozir aytingcha Né? de novamente of triangle formula fabric coordinate Tem esse test tipo ismi de boodschap op en Nee, dan zijn we loop En dan verder weet. Fakat 32 GB kadar het koyarken pueden ah, No mejor la cancelar ali. Ctrl C, Ctrl V. Caramba. Ctrl V. Oh, caralho, llegué aqui para apanhar. Chamas. Valla Xbox sürgəndə yandı. Patrocco, sì. Eh, Preferensolar bemola üstesiyle bölelim bakarız. Bakayım hani hem kanaka meselesi korup holding biz. zaten otoplana Mamarince okolo koptu. Kılıbı. Merkezden al. Ha, ne yapıyor bu şey? Lazım değil dat Horizon, horizon ya. Öyle bilmez ki halisi. Şimdi hızım densini kamaytirdim hozir yana ish ketib qoladi faqat shunisi bor anaqani ham kamaytiramiz ham matoni metallar shirin ko'rsatkichi umuman olganda mana shunaqa qilib ham esovchilik bilan sotuvlarla bo'ladigan bo'lsak navasga ham o'xshadi xudo xohlasa bo'lmaydi kerakli natijani oldik endi buni xohlasanglar mana shu yerda o'zi remes qilib olinglar xohlasanglar maxga qilib kirsanglar ham bo'ladi maxga olib kirib remes qilamiz buni chunki max yaxshiroq chiqadi Anjip'ten zam sal o'ziga bu zeki olgunun Nega mana shu holatni ham ho'p hammasini tanlayman file objects okay net hikmas deydigan bo'lsanglar ham qalinlikni maxga bergan yaxshiroq hozir poligon sakkiz yuz sakkiz yuz ellik mingta tushgandan ko'ra qirqta ellikta tushgan yaxshiroq mana hozir fayl import import iphone modelning uch to'rt men ohoy bo'lib tushibdi katta yo'q yaxshi uncham yaxshi Xo'p, yana boyagi skriptdan foydalanamiz. Ham qing'irpeshu e, bunaqalarni Yo, Humor Xo'p, endi ham bir e, oldin esa olganimiz bor edi. Bu yoqqa tushmas ekan. Yana boshqa qayta sirkamiz. Muammo emas. Bitta plane chizib olamiz. Mana S yoqib turib. Faqat endi kvadratga yaqin olib kelishimiz kerak. Ham misol hozir kvadrat emas ekan 8. aynan yuzta ekan mana convert to poly tor ctrl a insert mana group bo'lib turgan paytda okey hop ctrl invert bosamiz mana bu yerda select e, set idga mana bu yerda qo'yamiz bo'ldi hop shell beramiz keyingi shell mana convert to poly tor Tamam, yon tomonni tanlab olaman. Atrofni aylantirib tanlayman. Set ID'ni bir qilib qo'yaman, chunki men hozir amaliyot tanlagan bo'lsam, ishim qiyinlashib ketib qoladi. Alohida tanlab olishim kerak bo'lib qoladi. Xo'p, bunga extrude beraman. 0.5 0.5 ga. Keyin mana ikkita uchta olaman buni. Ham Ah, Ha, Steam'ra basura. Hop. Oh. Ana. Ah, Bence bize böyle hemen. yuz beramiz hop faqat bitta xato joyimiz bor ekan ham edik ham atrofidagi ananaqani olib tashlamiz olib tashladik o'shanda bizada ham burchaklarimiz to'g'ri bo'lib chiqadi turbusimizni hammalarda ham shunaqa qilib qo'yishimiz kerak space hop 난 지금 심써만 하네 kengroq konvert qilmasdan oldin o'chira olmanglar chunki o'chira oladigan bo'lsanglar sizlarni o'zinglarni qiyinlashtirib tashlaydi o'chib ketib qoladi qilgan ishlar o'shanga eng oxirida e, konvert boringlar keyin e, turbosmuzdan keyin konvert qilmanglar turbosmuz qolsin anaqada turbosmuz e, misol uzoq kadrlarda kerak emas kerak bo'lsa narigi наоборот setkani kamaytiradiganini ham ishlatishadi bir xil ishlaydi misol uzoqdan turib ishni o'chirtirishga misol hop skin wrap mana nihoyat eng oxirgisi yoqib qo'yamiz ham morfer nol qilamanda bir yana qaytadan skin wrapimni tanlab olib turib uni konvertni bo'lib olib keyin man morferni o'chirib olaman ha hammasi shunaqa qilinadi hop bularni tanlayman endi misol mana chekkasi bittasidan ham turg'izimiz bor ekan katbolamni hop to'qqizta munavlik bo'lgan bo'lsa to'la oltita ekan test instance bosib qo'ygan bo'lsam mana bo'ldi bizada mana e, bir ikki uch to'rt besh oltita bu yoqda uchta mana bu sochuvni qo'shib hisoblaydigan bo'lsak to'qqizta umumiy model paydo bo'ldi hop man menga oddiy material beraveraman mana bularni misol ustma ust qo'yib turib sotib sotaversangiz ham bo'ladi control g k hop to'g'rilanib pastga endi buni olib turib mana ustiga qo'yib qo'yaman o'lchamini kesitirishim kerak bo'lsa hech moyi muammo olaman yurishni mana bu to'g'irlab qo'yamiz Xo'p, xudo xohlasa shunaqa gaplar e'tiboringiz uchun rahmat yana shunaqa vebinarlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar yana bitta narsani aytish esimdan chiqib bu hammasi ochchasi keladigan bo'lsam pulli e, gruppamizda ham bor o'shanda iltimos qilishgandi pulli gruppada emas man bitta bola e, shunaqa kursni sotib olmoqchiman faqat mana bu e, skinwrap bilan morferni tushuntirib bering deb to'g'ri morfermidi morfer bilan skinwrap tushuntirib bering deb iltimos qilgan shunga mana shu birato'la esimdan chiqib qoldi qizni гус Ан, Анна Anna Gusaryova mana o'sha darsini ko'rib e, birato'la ikkita o'q bilan bitta quyonni siqilib urib yuborish kerak bo'lib qoldi o'shanga o'tkazib yubordim xudo xohlasa bu e, skin wrap bilan misol xohlagan shakllarni xohlagan shakldagi o'tkazsanglar bo'ladi hozir nima demoqchiligimni tushuntirib beraman hop bitta ham qolmabdiku bo'pti объект o'z qatlamga ko'ramiz necha fayl import import sol deylik bitta bitta donasini o'zi yetadi bizga masalan bitta narsani ko'rsatmoqchiman sizga ber deyman bunga masalan hani Üzeri Slack'e blok mana bu yerda Slack'e blok mana masalan poly modeling, polygon modeling, generate topology. Ikkini bosib turib, misol bir tomon tanlab bosib beraveraman mana. Tur, Ctrl A ikkini bosib. Hop, insert я экструд берамиз aytingchi qanchadir misol endi g'isht bo'lsin rostmini besh masalan Beş sal ko'p olishi kerak endi haqiqatga yaqinroq bo'lsa mana bir masalan mana shu g'ishtli devorimiz bor mana shu g'ishtli devorni ham jamlab turib ham sochiqqa geri. kerak hammangga aylantirishim kerak o'shani ham steam bilan qilaman steam joyi Xo'p, kurs bo'yicha aytadigan bo'lsam, hozircha narxi bir million yuz ming bo'lyapti, birinchi, ikkinchi bo'limi. Xo'p, qiziq bo'lsa, Telegramdan yozsanglar bo'ladi gruppaga. Tushuntirib beraman mana. Ko'rayotganlaringki bittada mana bunaqa g'isga aylanib qoldi. Mana shu narsani mendan so'rashgandi, faqat o'sha paytda o'tib berish imkoni bo'lmadi. Endi hozir mana hal yubordik Unga ham sotilib beradigan bo'lsak, bizlar qanaqadir mana bunaqa dumaloq dumaloq सोचो पैदा bo'larkan bunaqa ham ko'rsanglar bo'ladi ho'p xullas shunaqa gaplar e'tiborlar uchun rahmat qiziqqan qiziqqanlar bo'lsa bemalol yozishinglar mumkin hop keyingi yana xudo xohlasa videolarni ko'rishguncha har salomat bo'linglar